they can discuss themselves. That will make your load lighter because they will share it with you. Thank you. You can continue on the 26 when i time. And that's my, my piece uh, um, present. You present some for the mountains. It is the Surah in I'm not, going to read Surah in Chapter, I am 58, when you get your time. Go through it. It says, It emphasizes that leaders have to be fair and that you have to make sure that the people are reading are reading them to better news. That is what there is so that we serve our Muslims and that is why there is the Christian. Because I know you are all believers in here, I don't want to make it a second of all you believe in God. Shut up to imagine not failing, I think by choice and by, with permission, I said, yes, I'm the right place. There's God, it's God. Especially, I'm not saying you just having an orientation to this put on a veil. And I must say, it's that time for the parents to recognize that. And then my mother told them place. So one of the reasons that sometimes they stay will take video to prayer, because we tigere eh ah, njagala amanya njagala okushika njagala okushika sabasajja kabaka eraenda mutebi amazaalibwa amalungi nga weza emyaka kaga muana era nga kumi na mugaaga fena tugendeyo mulubiri oke nga tuwagaliza kabaka ah, amazaalibwa amalungi encouraging people to leave campaign plans because of anything else other than their own choice. Then one who said, when they, when they teased me and I reported to the head he didn't do anything. You have to be seen to appreciate, be appreciating uh, and supporting the other students, the people. And you have to be able to take advice. You should be good ambassadors, not ambassadors to wherever you go. And whatever you do, and whatever you say, it must reflect my parents. Sometimes you may be assigned to within the school, in other meetings, in other communities, wherever you go and step out of this campus, this school, you must be able to tell that you're coming from Kampala parents and not any other school. And those qualities that they will be able to use to identify you as a student and the people of Kampala parents' School should be outstanding. I know there are so many things that I will have budget to discuss with you, but I also know that the Rector Commission and the school does share with you those leadership qualities that you have developed. So I, as I conclude, I want to refer, and I saw you all uh, picking the Bible, quite a number. Exodus chapter 18. It's talking about leadership. 21. 21. So that's 18, 21. But select capable men for, from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, and fifty and tents. Have them serve as judges. Have, have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can. We go, so we azungu luweddemu byeralekire gye maka abuuza eh, kanamubitegeeramuwerujjawerujjaakwatira <laughs> eh? ensawo mbaka gaberayo bakiti makonya muzungu awo Je vois le cas afreshkwaniriza omaze oko ekirayiro okikubye badde bamanyi ozungu lugenda kuzanya obalwakuba olayiridde mu bangi newansembera kumpi nnyo osobola okwetegereza ate no bali abamu babadde babyonoona fe nga twogera bitundu bawadde babyonoona bate oli yagambye pulegi balina gamba abamu nagamba nagamba yakakyusiza naye tebamugwamu kuba wadde yabitusa neera byagenderayo oba oluzungu yayogedde olukiruba ennyo notalutegeera lutegeeza ah, ate agagasa ate <laughs> tobadde zenno kikuti diyoruz bu sefer. So, kati abantu. So, kati abantu abano gena bakolera ki? Gena matenga shuwa. Gena bashuza. Bashuza. Tuli ogenda tokuza na bolo ta pipe. Excellent. Wewe mwe acha. Afuna lunch. Afuna shuwa tena. akwera prefect kampala pekisenkitugatako kitiriti uh, kiba kirungi nnyo lid oyinza mudisribing ote smart amaso gugaitirana amafala nobagamba ebisinga wafunye abakwogerera ah, gwe mukalulu wamukoledde ngani kamuyambyeko kasinga mupotsim classes eh, mwe mwabadde ba agent nono lwaki mwasazeo mubeebaa spiritually. How have you find him? Yeah, he's a good person. Good person. Abakuwa mkulaga. Senior. Senior. Senior. Nenga atela. Abakuwa mbualumu. Nenga atela na abawamu. Abawamu kila sabu. Wadu wa mwane ya jana ipa muna mshuwe muna. Abawamu na mwe pikira nyo. Abawamu chapter one. Donald Trump. ezayakuinspiringanawagira motocross asa twogere kukola oprosi ate ono yakola ono muyimbi mwena mweronda buli omwakatbyomwawagira munne wamalinamu ngaosoose mumutunulako anti ono yatusinga fenna mu luganda abalikodi nga takyabitegeera bajja bitegera kuba mukaanya nnyo mu luzungu ne babivaako nga bibatamye n'obubatama kikagenga tolina baagi banno badaze balina baagi nagigabidde gundi ah, naye nga kuweza baagi bagenda gikosamuyo abaana bagaobeera kusomera obeera hambuzatebobeera wafujju lwaki abatababeera nagewogera biwedde byemukikiridde mbanja tugende I will Je vois combien Mais je ne pas dire ça. Je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais dire que je vais oba bano bakuyambyeko mukwano gye Amba de nebo zo. Eh? Wali.